ready, Ragil ready. Satu, dua, tiga, action. Main phone, man. Main phone, main phone. Dah. Action. Dah. Tadi kau tengok Adin tak? Tahu ah. Main je lah phone. Ha. Tadi, satu, dua, tiga. Oi! Tak apa? Adin kau bodoh. Adin kau tak tanya lagi kau dampuh. Eh, tak. Aku tak faham. Aku tak tanya lagi oh, Adin Adin tanya Adin kau. Oh, tak masalah. Hmm. tadi? Mana? Tadi naik igu tu. Ha? Masuk? Jaga tu. Jaga tu balik lah. Ya? Tak kan? Apa? Buat je senang terus sampai siap. Apa ke? Boleh. Duduk kat tu. Tak mamat. Ama. Cuba tunduk, ah. Ma, tunduk, tunduk. Ke sini tunduk. Oh, motor. Motor biar, motor biar. Jangan jangan nampak. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba gaib. Jatuh. Tak lah. punya. Ama, ah, duduk pegang motor tu. Nanti tak risau. Risau aman terpukul motor dia terjatuh. Motor dia. Dia ah. akan dua. Ah. Okey dah, Ma. Ready ah. Okey, Din. Sabar. Okey, dia belakang balik. Dia belakang. Uh, macam dekat masas. Kau pernah pergi masas, Man? Tak pernah. Jadi, kita tuan. Action. Eh? Bukan aku cekik ke? Macam ah. cekik. Ah? Ya, dat datang daripada mula. Daripada mula. Ready. Kita tuan. Action. Oi. Oh. Utang aku mana utang aku? tak, sekarang ni kau jangan bunyi. Aku nak adik kau. Otak. Cut again. Okay, tuan. Action. Oi. Utang aku mana utang aku? Nak apa? Kau tak payah cakap, bodoh. Jangan cakap. Jangan oh. Tak, tak, tak, tadi ke... Ready, 3, 2, 1, action. Oi. Utang aku mana utang aku? kau tak sekarang kau jangan bunyi aku nak adik kau. Tak dapat adik kau, keluarga kau jangan mangsa. Tadi. Ha, tadi. Yang ni dialog kau. Tadi tadi tuan. Aisyah. Kau oh, nak apa? <laughs> aku tak faham bodoh. Ad tadi. Tadi tuan. Aisyah. Nak apa? tak boleh bodoh. Adin kau tanya je. Oh, tak, ya. Adin tak cakap apa-apa. Oh, ya. <coughs> Manutang aku. Okey, okey, cepat Zat. Zat, Zat. aku. Jadi, eh tak, ini oh, kau yang terus cakap. Kau nak apa? Ya, lepas, lepas tu. Baru Adin cakap. Yelah. Pasal hutang, kira dia tu one action. Kau nak apa? Hutang aku mana hutang aku? Nantilah. Dia sabar. Aku nak date kau. Ah, sedap kau. Satu, dua, tiga, action. Oi. Kenapa? Mana tang? <coughs> Latihlah tak tersabar. Mana tang? <coughs> Ah. Oi. <coughs> cepat cepat cepat. Diam bodoh. Okay, ready. Satu, dua, tiga, action. sekali lagi, sekali lagi. Tolak je kan, tak cakap kan? Tak cakap. Tapi, Adin gelak. Okay, <laughs> Ready, three, two, one. Yeah, ready, man. Ready, three, two, one. Action. Three, two, one. Action. Cut. Buat balik. Okay, turun bawah. Lepas tu naik macam tadi. Ready, satu, dua, tiga. 3, 2, Action Sambut Kau tengok, kau tengok kamera betul-betul Sebab, ah, okay, putra akan jadi kamera Eh, ah, Danish lah Lepas tu, kau pandang kamera Terus okay. Tangan lah, sini tangan Ah, tangan Bagi pan tangan kau yang pas Okay, pandang kamera mah okay Ok, pastikan tutup kat sini Ready, satu, dua, sambut